第三部分，神奇动物啊！我们首先来讲猫头鹰。猫头鹰，中国人呢觉得这不是什么好东西啊，夜猫子进宅无事不来，是吧？厄运当头了。但是在欧洲，猫头鹰自古以来就是一吉祥动物啊，吉祥鸟。因为什么呢？在希腊的时候，我们就会看到这个东西的样子啊，最经典的雅典娜银币，它的背面就是猫头鹰。 然后前一阵那个国博的那个罗马展里面不是有三个重要的神吗？就是这有一个雕塑啊，就是啊宙斯，然后这个赫拉，还有就是雅典娜。当时我在讲解这个东西时候，告诉大家啊，它这个主要是靠它脚底下这个鸟来判断的啊。这三个神都有不同的鸟待遇啊。那么这个雅典娜脚底下呢，就是以猫头鹰，也就是说，其实。 猫头鹰就是雅典娜的化身之一。那你想，雅典娜代表着什么意思？这个智慧女神还是战神？所以，猫头鹰和雅典娜都有一个重要的词汇的这个象征，也就是勇敢和智慧啊，这两个。那你想一下，这个在这个魔法学校里面，巫师身边的吉祥物，它有一些猫头鹰。 那么巫师嘛，都是掌握各种自然科学技术的人，古代就叫巫师，是不是？你无论是勇气还是这个智慧，都是必备的啊，这一点哎。然后呢，除了这个之外呢，猫头鹰其实呢，它也是呃雅典娜的一个半神啊，就是尼基，也就是我们穿的 Nike 啊，尼基神。尼基这个女神呢，一般都是在雅典娜手上啊。 站着一个带翅膀的女的，就是胜利女神啊。那么你看到我们在讲罗马凯旋式的时候，站在那太阳车上面，然后给这个凯旋的将军呐、皇帝戴桂冠那个啊，在法国凯旋门上你也看到会掉下来在不是雕刻上，然后给那个拿破仑戴桂冠的那个，就那个带翅膀的女的，就是尼基啊。那么它也可以约等于是这个猫头鹰那个形象。 所以这个猫头鹰呢，呃，被安排在这个小哈利波特小说里面，呃，首先是送信的啊，这是普遍猫头鹰。然后哈利波特嘛，身边的这个，你想巫师可以什么呃蟾蜍啊、啊猫啊、小耗子呀都行，然后也可以用猫头鹰。那为什么给他安排就是猫头鹰呢？其实就是告诉我们，这个主角最起码具备这样的素质，就是智慧和勇气。 第二个动物就是独角兽啊，在第一部《哈利波特与魔法石》里面就出现了独角兽。这个伏地魔为了续命啊，虚弱的伏地魔为了续命要喝血，喝独角兽的血。然后那独角兽是死了哈。这个半人马呢，在那个黑暗森林里边就跟这些小朋友说：“哎呀，独角兽是世界上最纯洁的动物，然后它的这个，呃，它的这个血有医治的作用。” 是吧？独角兽是不存在的动物，但世界上有一种独角兽是存在，就是犀牛。我们在中国的古老的药方里面也会看到这个犀牛角的配方啊，它可以这个清热解毒啊，甚至是解酒解毒啊，到这种程度。那么我们在西方呢，其实也是有传世那些所谓巫师的炼金术士的这书吧，里边有这药方，他们号称的独角兽角的粉末，其实也是这个作用啊，解酒啊。 然后这个解毒啊这样的作用啊，那么也就是自古以来人们都相信独角兽的存在，并且它是一种瑞兽，并且呢它还有很多对生命的这种延续的神奇的力量，所以在小说当中才能以安排出来，就是虚弱的伏地魔要喝它的血。另外，这种纯洁的动物在古代的欧洲还有一种表达的方式。 这种方式就是谁能亲近独角兽，或者说谁能在这个野外啊这个幻境当中招引到独角兽啊？独角兽只跟一种类型的人亲近，这种人呢一般就描成叫真女啊，就是这个没有结婚的未婚女孩啊。那么她是天真无邪的，所以呢，同样天真无邪的、最纯净的独角兽呢啊，可以和她这个亲近。这个在一个法国的地毯。 啊，就是那挂在墙上那种壁毯，一个经典的画面当中，我们会看到，就一个美丽的少女，然后一个独角兽啊，在她旁边蹭蹭蹭蹭蹭。我没记错的话呢，就是在这个格兰芬多的这个学生宿舍的这个公共休息区，有一集当中就挂过这么一个这个经典的法国的红地儿的这么一个壁毯，上面描绘的就是这个美丽的少女旁边栖息着一个独角兽。 第三个就是三头犬啊，在第一集当中呢，最后他们三个小朋友要下到一个地下的仓库里边去，然后去这个一探究竟啊，这个看到了那个镜子，然后也得到了那个魔法石啊，然后彰显了他们团结友爱，然后勇敢向前的这种啊优良品质，是不是？在那个进门的地方趴着一个巨。 伟大的这个怪兽的狗就是三头犬，三头犬呢是这个西方这个呃文化价值观当中一个啊传统动物啊神奇动物。那么它主要代表的第一层意思啊，先说给大家，就是它是冥王哈迪斯的神兽。哎，我们在很多这个雕塑也好啊。 然后这个呃，壁画啦、绘画里面都会看到这个元素，尤其古代的时候，你说这个神他拿什么东西来证明自己是谁呢？其实就是道具啊。那个我举一个例子，比如贝尔尼尼的那个重要的巴洛克时期的雕塑《冥王》啊，这个掠夺普尔塞夫涅啊，这个就底下一老头，然后戴着王冠，他是王嘛，然后去抢一个女孩。这个贝尔尼尼的雕塑，在他的脚底下就有这么一个三头犬。 就代表着这个是冥王啊，那么这个就是它的一种标志。那那么就说明呢，这小朋友要去到的那一个地下的暗室是充满了危险的，当然也是很难攻破的。所以最重要的东西都都放在那儿嘛，魔法石就放在那儿。另外，那里面有一个桥段，就是呃，这个这么邪恶的动物啊，它有一个保证它趴在那儿，然后安静的美美的睡觉的方式，就是旁边有一个竖琴在那儿自动弹，对不对？哎。 竖琴的声音就可以让他睡，竖琴一停，他马上就火了。哎，那里边就有这情节。那你说他为什么要安排这个呢？这个也是西方传统神话故事，希腊的古典神话故事里面的内容。如果呃这个你要了解这个梗，你必须得知道一个重要的人物，就是厄尔普斯啊。注意，不是俄狄浦斯王，不是那个啊，是厄尔普斯。厄尔普斯其实呢是小亚细亚地区的一种神秘宗教啊。那么这个宗教的这个崇拜者就是厄尔普斯。 后来呢，它与这个西方的古典文化相融合，它成为了希腊神话神谱当中的一部分。那这个厄尔普斯呢，就变成了一个美丽的少年。然后他是阿波罗的儿子啊，阿波罗呀，太阳神啊。除了太阳以外，它最重要的作用是什么呀？所有高雅艺术的这个代表啊，诗啊、舞蹈啊、音乐呀，阿波罗弹什么呀？弹竖琴，是不是？就阿波罗那个里拉琴？哎，那么这个。 呃，厄尔普斯也就弹这个琴，哎，他弹这个琴呢，就可以这个有非常高超的琴艺。 因为他是阿波罗的儿子嘛，是不是？那么这个琴艺呢，有两个重要的情节在希腊神话里面都出现过。第一个就是命运是无法抗拒的，就是他的妻子必须死啊，他妻子死啦，然后呢，他到这个冥界去要这个妻子的灵魂，那是不可能的嘛。但是他琴技超高，然后呢，就感动了这个冥王和他老婆，就是刚才我说那个普尔塞福涅，然后就恩准他，好，你可以把你的这个老婆的。 灵魂带走啊，但是，但是在出地府之前不准回头啊。最后呢，因为各种原因他回头了，哎，他妻子就永远留在地府啦啊。这个故事其实一样啊，就希腊神话故事都这样，就是你命运是无法抗拒的。哎，第二个最重要的就是怎么形容鄂尔普斯的这个琴艺特好呢？就是他的琴艺达到什么程度？就是他在森林里面弹这个琴，百兽都臣服在他的膝下。 你小鸟、小猴子、什么小兔子无所谓啊，那种猛兽啊，这个什么老虎、狮子什么什么的，也会匍匐在它面前。哎呀，这个琴声好好啊，就就就被陶醉了。哎，J.K. 罗琳用的就是这个点。你看这三头犬留着那个哈喇子，是不是？然后特别凶猛，所以才能这个看住这个门嘛。但是怎么能让它安静呢？啊，就是猛兽在古典的文化梗里面就是。 竖琴的声音其实是应该是里拉琴的声音啊，可以让这个猛兽安抚下来。那最重要是谁弹？啊？俄尔普斯弹。所以呢，这个里边主要讲的就是俄尔普斯的这个文化梗，以及三头犬，它是地狱的代表的文化梗。在现实生活里面，每当我们有心灵疲惫的时候。 你肯定是想找一个能够退回去的异世界，而对于我来说，这个异世界就是《哈利波特》的奇幻世界，它可以让我得到心灵上的片刻休息。记得在我上高中的时候，有一天，我的一个特别好的朋友跟我说：“哎呀，我现在在看一个小说啊，这个小说是是一个，嗯呃，单身妈妈改变自己命运的这么一个小说。” 一开始我还以为是一个什么心灵鸡汤的自传，后来发现不是，是一个关于小魔法师的成长史，啊，从一个男孩到一个男人的成长史，慢慢的也就爱上了他。嗯，到了两千零几年的时候呢，这个华纳兄弟就一年又一年的去把这个传奇的小说搬上银幕，而这一年又一年的期盼，其实就是我的青春回忆。 在今天的时候吧，我去跟我九八后的小同事，或者说我一零后的学生，去提《哈利波特》的时候，他们的这个眼光啊和这个眼神啊，他表达出来的就是，嗯，呃，有所耳闻。 <laughs> 这个时候我才知道，哎呀，我的青春真的成了回忆了，我们已经老了。不过， 即使是这样，我相信一代又一代人的集体记忆是不一样的。但是他们对这种寻找心灵舒适区啊，然后对呃奇幻奇思妙想的世界心向往之的这种欲望，应该每一代都不会缺失的。所以呢，在这里呢，我不仅今天和大家分享了《哈利波特》当中的一些西方文化梗，更重要的是梳理了我的青春回忆。谢谢罗琳阿姨，也谢谢。 我们每一个人心中的小哈利。